응?

করে <laughs> oh God, please no! No! Mm? lihat nih nih lihat nih gini ya nah ini gini nih nah coba nah bagus help what They call me help. They call me Stacy. They call me her. They call me Jay. You're. do ba do ba do ba do ba do ba do ba バル <laughs> 哎呦我的妈！ 等不到双子座流星雨洒满天 大郎，起来喝药。 <laughs> 他们让我再给你补药。 <laughs> set my soul on fire.